мы постоянно упираемся в ситуацию на Украине. Давайте и мы хотя бы в общих чертах ее коснемся. При этом я хочу заметить. Я в этом формате не хочу погружаться глубоко в события украинского кризиса. Хотя я был в эпицентре этого кризиса. Я, как никто другой, был погружен в то, что происходит в Украине, и сейчас я оттуда не вылез. Я нахожусь там, может быть, даже больше, чем отдельные те, кто должен быть таким образом погружен в причины развития и последствия этого конфликта. Поэтому чисто схематично. В середине второго десятилетия текущего века не Россия и не Беларусь совершили государственный переворот в братской Украине. С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор. Чехарда во власти – непомерная коррупция, нищета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого, снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Беларуси, в России и Украины. Вот последнего мы никак не можем согласиться и позволить, потому что героизировать тех, кто сжигал хатынь и сотни деревень на территории Беларуси, мы никогда не согласимся. В то время главным внешнеполитическим трендом – После государственного переворота, как вы помните, в Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому блоку разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно, я это помню, под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры – включил в состав России Крым. Заметьте, вспомните, без единого выстрела. Что там произошло и почему? Героически тогда украинцы не защищали свой родной край, в будущем придется разобраться. События на востоке Украины, Донбасс, стали продолжением политики уничтожения всего русского. Идеология фашизма – уже фашизма превращается в практику убийства несогласных и поджоги, в пламени которых, которых горели люди. Одессу, вспомните. Истребление русского населения, провокации против России и ее руководство вынудили президента Российской Федерации принять меры по защите русского человека. Кстати, хочу напомнить, особенно очумевшим сегодня в России – ведь вы тогда от Путина требовали прекратить геноцид русского человека в Донбассе. Вы российскую власть тогда подталкивали к тому, чтобы эта защита была осуществлена. А что теперь? Что случилось? Почему так быстро поменяли точку зрения и побежали через разные перевалы и границы, чтобы не помочь русскому человеку на Донбассе. Ну, это так, между прочим. И, прош... и пошло противостояние на востоке Украины, которое привело к человеческим жертвам. Вы тоже это помните. И тогда, находясь опять, подчеркиваю, в водовороте этих событий, очень глубоко погруженным в эти события, я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы, посылал месседжи. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось, я рискнул, я предложил, хорошо. Раз так случилось между близкими братьями и людьми, давайте тогда мы станем между вами и уведем пограничные войска на той границе в 450 километров, которую требовали украинцы немедленно отдать под контроль Украины. Но и на это тогдашние руководители Украины не пошли. А когда переговоры стали фактом, свершившимся, помните, здесь, в Минске, как сейчас стало известно, выигранное время – это были не переговоры, это было прикрытие, это был обман. И выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии. Вспомните, недавно посредники, которые сюда приехали, Меркель и Франсуа Оланд об этом заявили. Мы герои. Мы тогда приостановили бойню для того, чтобы дать подняться Украине и ее армии, чтобы ее вооружить новейшими видами оружия. Началась с того времени подготовка к полномасштабной войне с Россией. Понимая нависшую угрозу войны, руководство Российской Федерации потребовало гарантии безопасности от спонсоров превращения Украины в антироссию. Чем это закончилось, мы знаем. Скажу откровенно сегодня – мне в последнее время очень часто с определенными влиятельными кругами на Западе ведущих стран пришлось обсуждать эту тему. Они, как и прежде, говорят, ну это было несерьезно, ну что там Путин предложил? Это же было несерьезное предложение, мы на это просто не могли пойти, я их прорываю, ребят. Но если это было несерьезное предложение – и ничего не значащее, ведь Путин просил, дайте письменные гарантии. Ну почему вы не написали ему эти гарантии? Ну в нужный момент вы, как обычно, плюнули бы на эти гарантии. Но когда забрежжила война, почему вы не предоставили на бумаге хотя бы эти гарантии? Тишина. Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война – до последнего украинца, цитирую, в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Можно еще много говорить об этом периоде, но не в этом дело. Сегодня не в этом дело. Сегодня уникальный, особенный момент, которого не будет. Ни в истории России, Белоруссии, Украины, ни в мировой истории, особенно европейской. Вопрос один – что делать? Все вы понимаете и знаете, путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий. Ну что за чудеса? Президент суверенной независимой страны подписывает указ, который касается именно его – и запрещает себе вести переговоры о мире. Ну, ну, это просто смешно. Говорю вам, как президент, если ты не хочешь вести переговоры, то так ты не веди их. Зачем подписывать этот указ и смешить всех людей? Что ты этим хочешь продемонстрировать? Мои контакты в начале конфликта с Владимиром Зеленским заключались к одному. Я его просто по-дружески, по-братски, если хотите, по-сыновье, всегда пытался повернуть туда, куда надо, с моей точки зрения. Я ему всегда говорил, Володя, ты подумай, война идет на твоей земле, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, ты будешь там ездить под Махмуд, он же Артему, скручат награды. А пройдет время, народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну. Почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было? А когда она началась, почему ты не остановил ее и гибнут ни в чем не повинные люди? Ведь гибнут, я ему говорил, не твои дети, не твои родственники, они, возможно, где-то на Лазурном берегу развлекаются. А гибнут те, кто не должен погибать. И их родственники, если они погибнут, спросят, а искалеченный, без ноги, без руки – без двух ног на колясках, которого перевозят, он кому нужен? А если у него родственников нет, которые могут его досмотреть, что тогда? Как видим, тишина. Поэтому надо начать переговоры. Именно сейчас, а не позже. Этим же западным представителям, с которыми я общался, мы обсуждали этот вопрос. Я всегда просил, умолял, сейчас, сейчас, а не, не завтра. Почему? Ответ простой. У нас медленно запрягают, но быстро едут. И вы видите, если Россия раньше, честно скажу, и у нас тоже, просила оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, сегодня она ни у кого не просит. Почему? потому что военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс, и я это знаю точно, сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции, если покатится, то мало не покажется. Сейчас пока можно – с другой стороны, если Украина будет напичкана оружием западным, там уже не осталось советского оружия. Если переподготовку пройдут военные, с другой стороны также будет армада, и мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными. Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. И попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать, ну мы уже прокрашали тогда на Донбассе. Другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как это было, для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта и фосфорные боеприпасы, и объединенный уран, и обогащенный уран. Все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину, или с другой стороны, с стороны России, передвижение войск и под, подготовка к атаке. Военные меня поймут. Все вопросы территориальные, восстановительная, безопасность и прочее нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий. Это же смешно. Дипломаты понимают, когда ты идешь на переговоры, какие могут быть предварительные условия. Я скажу больше. это не надо скрывать никому. С одной и с другой стороны, военные и люди не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать. Мы пережили ту войну, но мы понимали, что мы защищали свою землю, и фашисты убивали не только военных. Ну, захотели мордобоем заняться, откровенно говоря, военные, идите, деритесь. Но тогда фашисты жгли все подряд. Мы это знаем, это была другая война. И тогда одна сторона понимала, что она выиграет. Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят – это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя. Но опасно третье – эти не, люди, которые не понимают, за что воюют, на линии соприкосновения договорятся. Сдаю вам инсайдерскую информацию. Это уже началось. Командиры рот, командиры взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар. Россияне уходят. Удар нанесли, вернулись. И наоборот – Информация с другой стороны, где украинцы понимают, что завтра в этом э, россияне им сообщают, будет нанесен удар, они уходят. Люди на фронте не хотят воевать. Те националисты, нацмены, фашисты, которым, которых мы называли так, их уже нет. К сожалению, это тоже были люди. Их нет. Кто воюет? Воюют мобилизованные. Ну, представьте себя на фронте вот сидящие здесь, представьте, не совсем подготовленные, часто не обутые и не одетые, очень часто голодные, гниющие в окопах. Они что, хотят воевать? У них в голове жена, любимая женщина, детишки с дикими глазами, которые они видят во сне в грязных окопах и вши, ползающие по ним – они хотят воевать. Нет, они не хотят воевать, потому что они не понимают, за что они воюют. И это главное. Поэтому от земли до воздуха, до Господа Бога, какую проблему не возьми, одно – мир, мир и мир. И надо идти на эти переговоры, идти напрямую, не ожидать посредников ни с Запада, ни с Востока. Надо понимать Украине а может быть и России в том числе, хотя может тут экономическое несоизмеримо, что если завтра в какой-нибудь части планеты, а искрит везде, вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут. Никто им не привезет и не даст оружие. И что тогда? Даже если не поражение, в одиночку они не восстановят страну. Поэтому, собрав мозги в кулак, взявшись за голову, надо четко понимать всем, сесть за стол переговоров и договариваться. Но, увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ, вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. Понимаете, что случится? Рассчитывать на победу, как я уже говорил, с государством, обладающим ядерным оружием, безумие.